قصيدة أبي لشهادة دكتورة أنا العربي قصيدة الرساء في ذكرى وفاة والدي أبي أبي يا من تظلمني روحك الآن أبي يا من تظلمني روحك الآن أبعث إليك أبعث إليك برساتي أبي يا من تظلمني روحك الآن أبعث إليك همساتي ممزوجة ممزوجة بدمعة تنسان على وجناتي ومكتوب بها ومكتوب بها إنك حبيب مهجتي والحزن والحزن على فراقك والحزن على فراقك ما زال ساكنا في أسوار مدينتي أبي في أبي من كنت لي أبي من كنت لي الدليل في رحلتي في بعدك في بعدك أصبحت وحيدة في غربتي أبي من كنت لي الدليل في رحلتي في بعدك في بعدك أصبحت وحيدة في غربتي أبي يوم رحلت يوم رحلت يوم رحلت وسقطت الشمس عن ستائر فرحتي وغاب القمر وغاب القمر من أحلام ليلتي وسقطت أوراق الخريف من أزوار حديقتي وحلق الطيور وحلق الطيور الألم على سماء وحدتي وجبال من الأوجاع وجبال من الأوجاع نزلت أوتار فؤادي ما فيش الحنين ما فيش الحنين تضرب جدران اشتياقي أبي أبي يا من كنت المعين في عصرتنا أبي يا من كنت المعين في عصرتنا ورفيق الحب على طرقات دربي وحياتي وأنيس الرأس وأنيس الرأس من أضاءت ظلمتي أبي في غيابك في غيابك ما زلت نوبات الألم في كاسات الأقدار وتذوقوا طعم حسرتهم في أعماقي وضرب الأمين والشجر وضرب الأمين والشجر كل فتور أبياتي وضرب الأمين والشجر كل فتور أبياتي أبي أبي أتذكر حنانك وتذكر عيونك في سهران وكم حاربت وكم حاربت حتى أكون فريدة في رؤيتي أتذكر لمسة يديك حين كنت مريضة قد كنت الدواء قد كنت الدواء الذي يصب الشفاء على أجزائي ويوم وفاتك صاب الشلل كل أضلاعي أبي أفتش في ملفات ذكرياتي عن موجات من العطش تغرق شواطئ أذهاني وأبحث وأبحث عن أزرعة تمسك بأشرعة سكينتي فلا أجد فلا أجد غير كلماتك التي تشد من سياج ضعفي ولوعتي أبي التمس الرجاء من صورتك التي تزين غرفتي أن ترحموا فلا التعب الذي يغلف كسور عجلاتي أن ترحموا شلال التعب الذي يغلف كسور عجلتي وأن تجف أنهار الدمعة وأن تجف أنهار الدمعة التي تسكب من مصب أكفاني أبي أبي عادي فقد كنت أتمنى ألا أرتدي وشاح السواد يوما على أكتافي وألا يخيم الحزن على كل صفحاتي أبي فقد كنت أتمنى ألا أرتدي وشاح السواد يوما على أكتافي وألا يخيم الحزن على كل صفحاتي ولكن قدر الله ولكن قدر الله أن يكون ذلك هو يوم فراقك ولكن قدر الله أن يكون ذلك هو يوم فراقك فيا رب ارحم أبي فيا رب ارحم أبي الذي هو نبع الحب التي تحتوي منه بحار وأحطل عليه أمطار الرحمة بعفوك حق تربيتي ورعايتي وأحطل عليه أمطار الرحمة بعفوك بحق تربيتي ورعايتي مع تحيات دكتورة أمل العربي